proszę bardzo, 780 zł za ten piękny obraz. A teraz przed nami pracę pana Zbigniewa Babrykowa. Ten obraz to jest miasteczko nadmorskie.